笑。 غدا البلبل نزع حبه لفني الوجد وأضناني الهوى كفراش ليس يدري ما به يا حبيبي كلما هب الهوى رشد البلبل نجوى حبه لفني الوجد وأضناني الهوى كفراش ليس يدري ما به تغلق قلبي يا حبيبي

Krishna شاركنا يا قمر على دارتنا عتلالك ليلتنا رقصة حملتنا وصوبك أخدتنا شفناك ميلنا بهالليل وسألنا تاريخ حبيبنا وما بتقول شو زعلنا والقمر Yok. the صرخات عم بتموج بالوادي معنزق عليها ضباب لبعيد عم بتروح وتنادي بيزهر حبيب وغاب حبيب وغاب حبيب شو أول كن عالسكت قالت له شو أول كن قلا راعي بكي ومن جايرته متله بكيت يتسلى شو أول one وقفت قلبي العصفور وما اجت قلنا